Bai, egunon eta lehenik eh, eskerrida zuri, e, plazer handi batekin ahaberritzen dugu, beraz, izenpetu egin duen itzakmena, 2012, 2012 eta 2012 egin ditugun e, eh, ekin zen bitartez, eta eskertu nahi dut ere, biztan dena zane, e, nik uste dut emeki emeki ikasi dugula hiru urte horietan elgarrekin lan egiten, eta eh, sartu e, gabe xehetasunetan barorazio baikoja egiten dugu, eta nik eganezake edapenaz eh, aparte, e, eh, proposamen iturri izan gira ere, bereziki eman, eman, eman esperientzia batzuen bideratzeko hemen, Eta adibidez pentsatzen dut egonaldi batzueri edo artisten egonaldi batzueri hemen egon direnak mezun pentsatzen dut Ximer uh, eh, antzerki taldea edo Elilale dantza ikusgarriak edo edo edo beste olako moimo kolektiboa ere Nik uste dut gure helburua den sortzea, edatzea, baina ere egonaldi batzuen bitartez beste publiko batzu hunkitzea eta bestia beste beste publiko horietan sartzen ditut haukak eta eta gazteak. Eta orduan Eh, Zorio duzu dira beste hiru urteren dago beraz eh, eh, beste hitzarmen baten beraz izenpetzea segida bat dena, baina guetako denume desafio bat da ere urgunago joiteko oraino e, e, e, egin duguna den esperientzia oinagitzat hartuz oraino irankortzeko gehiago gure gure, gure, Eta erran bezala, beraz, lau ardatzen nagusi baditugu, Eh, lehenik nahi, nahi genduke eskual kulturera kundzea, beska baliabide iturri izan dadi, biztan dena eh, gu eskual kulturaren erdian gira ikakaldian, eta ba, badakigu guti gora beraz ze garatzen den bai aldetik, eta gure xedea da, albezen erregularki informazio hori emaitia zueri hemen, eta entxeatzia zuekin gero obratzea e, proiektua. Eskual kultur erakundea izaitiaren onazpeik araztekorari bat, Donostia kulturaren eta eta gure artean, eta hor, araztekorari izaitia, eh, da ere, puska lanaren egestea, eta proiektu batzu proposatu eta, puska bat, artisten araztekoraritza, zuek irako loturak, gehiago indartzea, eta gu egiazki, lanaren egesteko hor izan eh, gaitezen. Hiru baten da, sohkuntza, sok, biztan denen xerea da, sohkuntzak bultzatzea, eta nomeit eh, entxeatzea, eh, ekoizpen eh, kide izaitea, garen artean, eskual kultur erakundea eta e, kultura, eta nik pentsatzen dut hor, e, guetako handi baten ere, zue bezalako, kidi handi batetako editura batekin lan egitea, sohkuntzak, sohkuntze gehiago indar, eta gehiago orokortasunean ikusteko ere sohkuntza horiek. Eta gero biztan dena, eh, laugarren ardatza da herapenaren eh, indartzea, erranzake alor ezberdinetan izan diten emantzikun arte bisualak, izan diten ikusgarri gintza, antzerkia, musika, eta gure erronketari bat da ere, biztan dena, gaztea kontitzea, eta albezen bat, eh, asmatzea ere, eh, ekitaldiak nu gazteak parteide izanen diren eta gazteak gaztek parte hartuko duten sorkuntza horietan. Beraz, aldau, ardatz horiek alo jaundia dira, bera emeki emeki, ene ustez, ari dira ikasten ere, ergarrekin lan egiten, Be, batzuetan ez, ez ditugu lan egiteko molde berak edo egitmo berak edo beste, baina ene ikasi dugu, hiru urtez, zinez elgarrekin lan emankor baten uh, eramaiten eta ere ezagutzen beste uh, donostiako kultura eh, sare uh, uh, guziak hobeki ezagutzen. Hori ere, importanta behitzen bestia beste agurzanerekin egin ditugun uh, proiektuen inguruan. Odan, prezeski nahi nuke hitza eman, konkretuki baitugu deianiko egonaldi bat eginen dena, beraz, atabalen eta eh, gero ondotik eh, intxau hondon, beraz, nahi nioke hitza eman ere beste partaide eh, numeit e, aspaldikoari, e, gu, guetako, atabal, beraz, e, musika, gaurko musiken zentro handi bat dena gaur egun biarritzen, eta beraiekin ere lan egiten dugu, eta uste dut, hor, duanago eta gehiago, partaide ezberdin badugun ere gure hitzarmen horren eskatu obratzeko.